нас сегодня завтрак, Вкусненький омлетик и оладушки, и кашка. Да, полезно, вкусно. И на берегу моря. Друзья, приходите. Вторник и пятница мы тут.